wychodzisz już od miesiąca z tego pokoju. Wynalazca wielki się znalazł. Śmieci lepiej wynieś. Słyszałeś? Psa trzeba wyprowadzić. Stary niczym się nie interesuje.